den falschen Weg gefahren, weil ihr uns gefragt habt, wo es nach Weißwasser geht? Ja, wir sind ja, wir sind ja falsch Durch den Wald oder wo, wo seid ihr? Ja, wir sind bis... Wir sind den ganzen, noch den ganzen Dings. Ja, Tagebau sind wir auch gefahren. ja, sind wir auch. Aber ihr seid eine volle Wir hätten ja wahrscheinlich beim, beim Turm abbiegen müssen. Beim Abbiegen, da sind wir geradeaus rausgefahren. die rutscht ja auch vom einen Einsatz auf den anderen Ja. Äh, wenn irgendwie draußen auf der Strecke irgendwas war. Ah, die hatten also nicht blau als. Nein, nein, nein, nein. Da hat man nicht irgendwie großartige Unterschiede. War nur mit der Rockfarbe. Mhm.